Yo, halo para subscriber saya. Balik lagi di channel anime terbaik yaitu Anime Universe. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan review pada salah satu anime yang menurut saya bagus dan cocok untuk kalian tonton. Oke, untuk hemat durasi mending langsung aja simak pembahasan berikut ini. Judul animenya yaitu Boy Meets Harem. Anime ini mendapatkan rating tertinggi dari penonton yaitu sebesar 7,23 yang dibuat serta diproduksi secara langsung oleh Pink Pineapple. Tidak heran lagi ya kalau anime ini mendapatkan rating sebesar itu, karena studio pembuatnya aja merupakan salah satu studio pembuat anime hal terbaik. Menurut tempat saya pribadi nih, emang pantas sih kalau anime itu dapat rating sebesar itu. Karena alur ceritanya juga bagus sih, meskipun buat animasinya guys sebagus anime-anime baru yang baru saja rilis. Untuk alur ceritanya sendiri tuh menceritakan tentang adanya satu sekolah yang sedang mengadakan daerah wisata saat itu, mereka menaiki pesawat untuk melakukan perjalanannya. Namun tiba-tiba pesawat tersebut mengalami kerusakan mesin sehingga membuat pesawat tersebut jatuh ke sebuah perairan. Untungnya beberapa murid dan dua guru dari sekolah tersebut selamat dan mereka pun mengungsi di sebuah pulau. Di pulau tersebut mereka mengandalkan satu orang murid lelaki untuk bertahan hidup hingga bantuan dari pemerintah datang. Mulai dari sanalah cerita empat nampak mereka dimulai. Untuk kisah ngelapnya bisa kalian tonton sendiri aja, biar kalian bisa nilai sendiri. Oke, sekian dulu pembahasan dari admin Anime Universe. Buat kalian yang mau nonton animenya, link ada di kolom komentar. Terima kasih semua, salam Anime Universe.